Dzień dobry, witam w poradniku jak zrobić chińskiego kebaba. Po pierwsze bierzemy psa albo dzikie, albo z gospodarstwa, to nie ma teraz znaczenia. Bierzemy go, Kładziemy go na stole z przyprawami, o. Dobra, jak już położymy, tam wiadomo, nasiąknie, idziemy sobie teraz coś takiego, nie wiem, może macie piesyk, ale tutaj ja nie mam w kebabie. Zbieram na dota dotacje, wszystkie dotacje z tego. Bierzemy, strzelamy. Czekam aż się tam troszeczkę podpiecze ten nasz Trzeba oczywiście pilnować, aby się nie zajął dom. Już tak miałem, dlatego teraz mam nowego kebab Kinga. Chyba trochę niedogotowany jeszcze, ale sprawdźmy. Zamknij mordę, mućka. Ty będziesz następny z wołowiną. Czekam aż nasz posiłek ugaśnie. Czekamy. Czekamy. Możemy też wody. Bo tam chciał. O kurwa, dom się zajara. Dobra, doznaję nowego kebab Kinga. <laughs> Dobra. Czekamy. Aż tu nie chce się podpalić. O, dobra, jednak nie trzeba będzie. Takiego dobrego, przypieczonego psa my. I akurat gdzie jest miejsce dostawy. Ja akurat mam do sąsiedniego obozowiska. Przywiozę. Dobra. Czekaj. Kurde, nie, nie chciałem obozu. Nie chciałem wstań. Bierzemy naszego baba. Niesiemy go. Dobra. Dostawa pod same drzwi. Dobra. Więc to na tyle w tym poradniku dajcie znać jak wam mm, co jak y, czy wam pomógł czy nie a ja nie będę przedłużał i będę spierdalał bo mnie gonią stróże prawa dobra trzymajcie się ciepło i pamiętajcie płaccie podatki bo teraz ja będę musiał uciekać z mojego kebab kinga